Olá, somos os professores do Instituto Darche, sou o professor Cássio e a professora Bianca, e estamos fazendo vídeos é, curtos, né, de um minuto. Então, tem uma dúvida aqui, é do Robson Outlook. Estou muito afim de aprender a tocar violino, porém vejo que o pessoal começa com 5 a 7 anos de idade. Com 17 anos, será que estou velho demais? É, eu lembro que ele comentou no vídeo ainda que ele está começando, é, ele está estudando bastante, ele estuda três horas, duas horas por dia e tudo, ele detalhou, né? A gente deu uma resumida na pergunta dele, mas sim, isso na verdade, é, quem determina é a própria pessoa, depende de você. Se você está determinado a fazer qualquer coisa na sua vida bem, você precisa dedicar um tempo, você precisa se ter uma boa base, ter um professor te orientando, né, as orientações corretas, é 50% você, 50% é, uma, é, boas instruções, né? Então, depende de, é, disso para você conseguir seguir. Então, às vezes você pode sentir mais dificuldade em alguma coisa ou outra, então dê mais tempo a, a esses problemas que você tiver. Mas com certeza a idade não vai te impedir é, de aprender bem e realmente tocar bem se é esse seu objetivo. Obrigado e até a próxima.